一応これねはい行きますストリート・オブ・ザ・ソーランです構えはあ in はい、えー、ストリート・オブ・ザ・ソーランでした続いて